两倍，三倍，东远一倍，两倍，三倍，五条，一倍。呵呵，可以看到你的牌了。 两倍，五条，三倍，娃娃，两倍，五条，两倍，娃娃，三倍，耶，两倍。 两倍。 两倍，四倍，五条，六倍，两倍，五条，四倍，两倍。 装备。 椰汁儿，凉贝，二条，凉贝娃娃二条。 两倍，五条，三倍，东原一点红，两倍，东原一点红，两倍。 两倍。 两倍。 两倍。中原一点红。凉被。二条。八条。凉被。五条。二条。三倍。中原一点红。一倍。前阵。 两倍娃娃，两倍。永远一点红，两倍，二条，两倍，中原一点红，两倍娃娃，五条，三倍五条。